Euh, c'est vrai que. dëgg la nag ni. découverte yooyu. découverte yooyu yooyu ñu gis. Afrique. Afrique bari la wu ci. Afrique bari la wu ci. sunu Afrique bi. sunu Afrique gii. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku léegi. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku ci Afrique la jóge ci Afrique gii la la bawoo. ñi di ñuul kenn kenn jiitu ko ci xam-xam. kon nag nit ñi ñuul ñi kenn jiituwu leen ci xam-xam. xam-xam nag mooy gëstu. xam-xam nag mooy gëstu. léegi boo seetee brevet yi. léegi boo seetloo brevet yi. Amérique. Amérique. yu ci bari ay nit ñu ñuul la ko inventé. yu ci bari ay nit ñu ñuul ñoo ko inventé ñoo ko xalaat gëstu ko. ñoo ko xalaat. Waaye ci tangu eskalawaas. Waaye ci jamono ja ñuy jàpp njaam, njaayum jaam. Bu jaam bi turwee dara. Bu jaam bi turwee dara. Bërewe bi. Bërewe ba. Ñu askanale ko ki moom jaam bi moom moom la ñu koy bind. Ñu askanale ko ka wax ne moom mooy borom jaam ba. Ba am na lu bare yu ñu inventé ñu naan jiwu ko def jiwu ko def fekk du moom la. fekk jaam ba moo ko turoon. am na lu baree baree bari ñu jàpp ne. mënoon mënoon naa fi toog yi waxtu. dama ne fi toog ay waxtu. di leen wax yoo xam ni. di leen wax yoo xam ni. ay nit yu ñuul ñoo ko turee. ay nit yu ñuul ci boppam la yàlla jagleel. nit yu ñuul Afrique. nit yu ñuul Afrique. am na lu ñu turee. am na lu ñu turee waaye nit yu ñuul Amérique. waaye nit yu ñuul ñi ca Amérique li ñu turee moo ëpp. la ñu turee moo ëpp. moo tax. moo tax. damaa am mouvement boo xam ni. damaa am mouvement boo xam ni. dama ko bëgg a lancer ci xale yi. dama ko bëgg a lancer ci xale yi. pour habituer leen ñuy gëstu. pour que ñoom habitude di gëstu. bu ñu amee bu ñu inventé dara rek. bu ñu demee ba inventé dara rek. man maa leen koy brevetel. moom ci boppam moo leen koy brevetel. xam ne kenn du ko mën a imiter. nga xam ni kenn du ko mën a toppandoo. ku ko bëgg a soxla. ku ko bëgg a utiliser. ku ko bëgg a soxla da am looy fay. bëgg cee jaruñ it da nga am loo fay. brevet nag ku ko am xaalis la. brevet nag ku ko am xaalis la. foofu mouvement boobu ma bëgg a lancer. mouvement boobu nga xam dama ko bëgg a lancer. pour xale yi. pour xale yi. li ma ci namm moo di. li ma ci namm moo di. fexe ba xale yi. fexe ba xale yi. mënal seen bopp. mënal seen bopp. am liggéey. am liggéey. au lieu di toog ñu jox leen liggéey. au lieu ñu toog ñu di leen jox ñu. danaa leen wan nañu mën a def ñoom. dana leen wan ñoom ñooñu. pour mën a def defar defar seen liggéey. ba def seen liggéeyu bopp. ma duñu man lépp nag. duñ man lépp nag. waaye di nga mën a liggéey loo xam ni. waaye da nga mën a liggéey loo xam ni. di nga ci mën a dund. da nga ci mën a jëriñu dund ci. sëriñ bi. sëriñ bi. tey li ma fi indi. tey li ma fi indi. mooy siyaare la. mooy siyaare la. gërëm la. gërëm la. indil la sama sama ngërëmu doom. indil la it sama ngërëmul doom. sa taalibe. di sa taalibe. ni ma nee sa taalibe. ni mu nekk moom it sa taalibe. ma nekk taalibe Serigne Saliou. mu nekk taalibe Serigne Saliou. mu jóge fi ma jébbalu ci yow. mu jóge fi mu jébbalu ci yow. mi ngi ci jàmm nag. mi ngi ci jàmm nag. tey jii jokkoo nañu ñaari yoon wala ñetti yoon. tey jii jokkoo nañu ñaari yoon ba ci ñetti yoon. Euh, sëriñ bi. sëriñ bi. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. Ma di ci laaj sa ndigal. Ma di ci sàkku sa ndigal. Boo ma nee digal naa la loolu. Boo ma nee jox naa la ci ndigal rek. Ma daal di ci jublu léegi. Ma daal di ciy jublu léegi. Bi ci jiitu. Bi ci jiitu. Moo di Tuubaa. Moo di Tuubaa. Ni mu sonnee ci ndox. Ni mu sonnee ci mbiri ndox. Surtout màggal. Surtout nag bési màggal. Ñépp dégg na sa kàddu. Ñépp dégg nañ sa kàddu. Ñun ñii ñépp. Ñun ñii ñépp. xam nañ ni màggal. xam nañ ni màggal. problème la ndax ndox mi. problème mu ndox dëgg dëgg da ci am. bi ma nekkee président. bu mu nekkee président. juróom fukki at ak ñaar. fukki at ak ñaar. ah daanaa góorgóorlu di ci def lu ma ci man. nee na daanaa góorgóorlu di ci def lu ma ci man. waaye léegi nag. waaye léegi nag. damaa bëgg a def loo xam ni weesu na loolu. damaa bëgg nag def loo xam li ci wàllu ndox weesu na loolu. weesu na li ma daan def. weesu na li ma daan def. ak li ñuy def fii mooy. ak li ñuy def ci jamono yii ci wàllu ndoxum Touba. li sëñ Touba wax ni. li sëriñ Touba wax ni. bés dana ñëw. bés dana ñëw. ba ndox muy. loolu dama koo dégg de. Mm-hmm. démb sax dama. sama benn sëriñ indil ma. bindal ma ko xam naa ni mi ngi ci sama kayit yi ni dana bés dana mës a ñëw bés dana mës a ñëw ba ndox di walwali Touba ba ndox di ba walwali ndox mu Tuuba. bare ndox mu baree bari di walwali Touba ci Matlaboul Fawzayni ci Touba te loolu ba tey gisuñu wuñu ko. te loola ba léegi ci saayir gisaguñu ko. ma bëggoon nag sëñ bi. ma bëggoon nag nga may ma. nga may ma ndigal. nga may ma ndigal. man ma nekk taalibe bi réaliser loolu. ma nekk taalibe bi nga xam ne ci sama loxo la loolu di antoo. ndigal rek laa ci soxla. ndigal rek laa ci soxla. ngir ndox mi walwali ci tuub. soxlawu ma leneen soxlawu ma leneen. lépp. lépp. maa koy xalaat. maa koy xalaat. ba indi ko. ba indi ba indi ba indi ndox ma. pour que affaire ndox. ngir mbiri ndox. bañ a tee nekk problème. Touba bañ a tee nekk problème ci Touba ak li ko wër sax. nun murit xam nañu ni. nun murit xam nañu ni. li Xaadimu Rasuul gis ba wax ko. li li Cheikhul Xaadim gis ba wax ko. lu mën a am la. lu mën a am la. kañ lay am kañ. kañ lay am kay. li ma bëgg nag. li ma bëgg nag. ndigal rek. ndigal rek. waaye danaa la. waaye nag danaa la. leeral. leeral. leeral mbokku taalibe yi. leeral mbokki taalibe yi. lii ma wax nii. li ma wax nii. naka laa koy defee. naka laa koy defee. ma du ma ko wax fii rek dem. du ma ko wax nii rek dem. dama fa am fu ma ko wéer. daa am fu ma ko wéer. jox ma sama dossier bi. dossier bi waaw. ndoxu géej la. yaa xam ndax ndoxum géej la. wala ndoxu déeg. wala ndoxum déeg. wala bu mu mën a doon. wala ndox mu mu mën a doon rek. da koy jël. da koy jël. liggéey ko. liggéey ko. génne ci ndox mu ñuy naan. génne ci ndox mu laab mu ñuy naan. bu toll ci six cent quatre-vingt-dix mètres cube. bés bu ne. benn pour dëkkub Touba benn pour yow benn bi foo mën a am say tool rek ndax camion yi mën naa roose ndox ci tool ma dem ci nee na mu mu dem ci sorewul sax ak affaire bi lu toll ci lu toll ci Euh, kii description ni ñu ko liggéeyee fi ndox mi jaar produit yi ba nekk ndox moo xam ne mënees na koo naan. dañoo màndargaal fi muy jaar yëpp ba mën a doon ndox mi nga xam ni mën nañ koo naan. ba pare li eh, ci ndox moomu. ba pare ci ndox moomu. mu defar ci glace. mu defar ci glace. ay tonu glace. ay toni glace. ma dem ci nee na mu mu dem ci sorewul sax ak affaire bi jëkk a laaj nee na ndigal li muy njëkk a laaj nga ne ma jox naa la problème Touba nga ne ma jox naa la problème mu Touba góorgóorlu ba ndox dootu fi ñàkk góorgóorlu rekk ba ndox dootu fi ñaan bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bi may ñëw fii. nee na bi may ñëw fii. ma gis ci autoroute bi. ma gis ci autoroute bi. da ngay xool ba fu sa bët mën a yem. da ngay xool ba fa sa bët mën a yem. da ngay gis ay garab nii rek. da ngay gis ay garab nii rek. waaye benn. mbay newu fa. yenn meññeef ni luy sax meññeef. luy sax. dara da ngay xool doo gis dara. da ngay xool doo gis dara. ma bëgg nag. ma bëgg nag foofu tam foofu tam. foofu tam. nga jox ma fi ndigal. nga jox ma fi ndigal. dafa nekk autoroute boo xam ni. day yombal la ma xalaatoon. boo ko nekk autoroute boo xam ni day yombal la ma xalaatoon. man maa ngi bëggoon a commencé ci Linguère Matam. nee na mi ngi bëggoon a tàmbali ci lim. ci route ba ndax boo bayee itam il faut nga am oto yoo ko yëpp pour mu dem. Ah, ndax boo bayee faaw nga am oto yoo ko ñu koy jaayee wala ci port wala ci aéroport ñu exporté ko. wala port mbaa aéroport ngir jàllale meññeef bi. léegi nag. léegi yàlla def na Ila Touba bi. yàlla def na Ila Touba bi. yàlla ak xadimu rasul. yàlla ak xadimu rasul. foofu dama damaa bëgg nga jox ma fi ndigal. damaa bëgg foofu nga jox ma fi ndigal. ni ma suuf saa ngoog bayal. ni ma daal suufa ngoog rek bayal. noo ko mën a bayee. noo mën a bayee rek. foofu li ma lay dama ñaan rek moo di. nee na li ma lay ñaan rek moo di. nga wax taalibe yi. nga wax taalibe yi. waxuma murit rek sax. nee na waxuma murit rek. ak ku mu mën a doon ci Sénégal. ku mu mën a doon rek ci Sénégal. nga leen dem bayal leen ma foofu. nga leen dem leen rek ca mbay ma. man ndigal pour ñi nga xam ne nangu nañu ci sa ndigal. ñi nga xam nangu nañu ci sa ndigal. ñu déggal ma. ñu déggal ma. ma def fa ay ferme. ma def fa ay ferme ay tool yu mag xeeti tool yu mag. ferme bi modèle baa ngi nii. ferme yi modèle baa ngi nii ma yore.